Government land for the primary health centre मये ताज्या खातीर दोन हजार sixty three square metre approval of the appointment of the various G S I D C contractual staff जो आसा एक्झिस्टींग तेकाच एप्रुवल दिल्ले आसा work of the construction of the Goa hut at Panjim तो टेन पर्सेंट आशिल्लो तेजो टेंडर जाल्लो तो तेका वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा constitution of the pension cell to examine and verify the details of the premature retired employees person by the हायकोर्टान जेंची ऑर्डर दिल्ली फाटले तेंचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला त्यांची तेंची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो proposal filling of the two post lecturer in I P H P okay contractual भरपा खातीर आय पी एच पीन proposal filling of the three post of the tutor आनी assistant lecturer in Goa medical college contractual बेसीसचेर घेवपा खातीर okay proposal for the independent dedicated IT cell in the chief elect chief election office separate IT cell appoint केला जेट पेचर मशिनाचो एडिशनल आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेतलेले ताका एप्रुवल दिल्लें आसा post facto expenditure approval of the world Ayurveda काँग्रेसचं it is thirty eight lakhs okay Kala Bhavan साकवाळे आमी टेम्पररी पोजिशन जे Indian uh, uh, bar council of India ह्यांच्या खातीर दिला for the legal education and research purpose काय there is an amendment in the business of the government government of Goa allocation रुलान अमेंडमेंट गोवा गॅजेटा डिपार्टमेंट जे फॉर्म केला तितून वेगवेगळे एलोकेशन्स केल्ले आसा proposal of the transfer of the government land of two hundred square metre in for four mobile towers in south Goa Quepem कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे कडेन मोबायल टॉवर घालपा खातीर गव्हर्मेंट लँड आमी एलोकेट केल्ली आसा It is a transfer of the government land in Mayam constituency for the crematorium. Okay. Uh, just आजच्या कॅबिनेटाक कितलीच डिसिजन आशिल्ली एकूच मिनिट मरे आमचो खेळा मंत्री तुमकां एक पब्लीक uh, आमचो uh, कार्यक्रम जो हेजो लॉन्चींग आसा नॅशनल गेम्स ताजेर उलयतलो thirty seventh national game twenty twenty three गोंयान होस्ट जाता at the end of October आणि first week of November twenty twenty three आणि ह्या संदर्भात आमचो पयलो जो प्रोग्राम जो असा तो आमचो लोगो लाईनचं सेरेमनी चवदा मेक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या स जाऊन पंदरा मिनटांनी जातलो आणि त्या संदर्भात तुमकां सगळ्यांक इन्विटेशन असा तुम्ही सगळ्यांत तो अप करचोच आणि एकंदरीच ह्याची ल आमचे नॅशनल गेम्साची तयारी जसे वेन्यूज म्हणू नकात किंवा त्या दिसा सुद्धा ज्यो आमी एप्रुवलाची वाट पळयतात कितले डिसिप्लिन्स जे असतले आणि त्या संदर्भात त्या दिसा त्याचे अनाऊन्समेंट जातले अशी आमकां अपेक्षा असा आणि तुम्ही सगळ्यांनी येऊचे असे तुमकां सगळ्यां कडेन मागणी आसा कॉन्ट्रॅक्टराक सांगून जाता तितके बेगीन क्लियर करपाक लायता पेन्शन सेल हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली ज्यांना प्री मॅच्युअर रिटायर्ड जाल्ले पळय न्ही फिफ्टी एट टू सिक्स्टी हेज्या मदीं सगळ्यो पेन्शन सेल सेपरेटली अपॉयंट करून तांकां सगळें जाता तितके बेगीन क्लियर करपाक जाय आसले तेंचे वेगवेगळ्यो एनमॉलीज ज्यो आसा पळय न्हू वेगवेगळे हे उरला तेंचे त्यो क्लियर करपा खातीर पेन्शन सेल अपॉयंट केला ते ते फिफ्टी एटचे रिटायरमेंट जाल्ली पळय न्ही त्योच केसीस न्ही त्यांचे जे डिफरन्स तांकां मेळप कोर्टान गेले कोर्टाचीच ऑर्डर आहा ती पेन्शन सेल फॉर्म करपाची आनी पेन्शन सेल फॉर्म करून त्यांचे डिफरन्स पेमेंट कितें आहा पळय ते क्लियर करपाक पेन्शन सेल अपॉइंट केला म्हाका आत्ता आत्तां फिगर ना म्हजे कडेन बट तरी सुद्दां जरी नासते तेंची जो पेन्शन तांकां त्या पिरियडाची ते आसा पर्यंत जी मेळपाक जाय पळय न्हू ती त्यांना मेळटली क्लियर जावन अजून डेट कन्फर्म जाऊ ना मायनिंगेचे ऑप्शन सुरू होणार आहे डंब ऑप्शनही जातले बेगिनात बेगीन थँक्यू आय टी सेल काही इलेक्शन ऑफिसा खातीर वेगळो आय टी सेल रेडी करपाक जाय पयलीं तो करपाक येता कितें काम करतलो बाकीचे सगळे आय टी इलेक्शन ऑफिसाचे काम करतलो